welcome friends welcome to my channel मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ बैंगन के पकौड़े या बैंगन के भज्जे भी कह सकते हैं इसे तो इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जान लेते हैं कटे हुए गोलाकार में बैंगन चाहिए देखिए इस तरह से गोल शेप में आपको काटने हैं और आपको चाहिए होगा बेसन कॉर्नफोर या मैदा आपको चाहिए होगा मसाला और हल्दी नमक और ऑयल फ्राई करने के लिए बहुत सिंपल है कम इन्ग्रीडियंट्स में ही आपके ये बैंगन के पकौड़े बन जाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है तेल गर्म होने को रख देना है कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने को रख दिया है जब तक ये गर्म होता है हमको क्या करना है बैंगनों को लेके इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा सब मिक्स कर लेना है इस तरह से थोड़ा सा वाटर का यूज़ करेंगे हाथों से भी कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा आपको जो पेस्ट है थोड़ा सा आपको ये थिन करना पड़ेगा अब इसमें आपने और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और नमक स्वाद अनुसार यूज़ करें मिर्ची और हल्की सी हल्दी आप डाल लें कई लोग पहले बेसन भी फेंट लेते हैं और फिर डिप करके बनाते हैं आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं बट ऐसे आपका जो बैटर है वो कम यूज़ होता है उसमें आपका वेस्ट हो जाता है उसमें बच जाता है थोड़ी देर इन्हें ऐसे ही रख दें अब हमें इन्हें फ्राई कर लेना है तेल गर्म हो चुका है इस तरह से और फिर इन्हें आप पलट लें इस तरह मैंने भी पलट लिया है एक और बार हम से देखिए फूल चुके हैं आपके तैयार है हमने सर्व कर दिया तो ये रहे आपके बैंगन के भजिए बैंगन के पकौड़े बहुत ईजी रेसिपी है ये कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें ज़रूर बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना